Hola gente de YouTube, antes de comenzar con el ASMR, quería decirles que ya tengo un nuevo Twitch. Sí, porque el anterior me lo banearon. Así que acá en Twitch pueden ir a seguirme, que voy a hacer directo, no sé, no sé cuánto tiempo, o sea, no sé si lo voy a hacer cada tres días, cada o cinco días, cada semana, no sé, pero bueno, ahí lo tienen para que me vayan a seguir. Y bueno, los dejo con el ASMR. Adiós. roba aquí, hijo de puta. <laughs>